mamela ke namhlanje ke kodwa siza kujonga sizalifunda eli bali ne kodwa ke ndifuna siqaphele iindlela zowufunda uyaqonda ne into yoba sifunda njani na ne umisi uzawumane ejonga funeke niqaphele into yoba he ndifunda njani ndizawumane ndinibuza ke ngokumbuzo ne ne okay kuba kaloku xa sifunda sifuna ujonga into yoba amagama siyawafundisisisa na ne im uzawufunda indi sufunda ndingekafundi ne Lixesha lasentwasahlobo. Isikolo saseVuma sinokhuphiswano lweendadi. Yeyi, likhulu ela gama. Lixesha lasentwasahlobo. Isikolo saseVuma sinokhuphiswano lweendadi. Abantwana besi sikolo baluqhelile olu khuphiswano. Minyaka le ngentwasahlobo abantwana bayazilungiselela. Ngami ndiphinde he ndifunde kahle la gama. Ndifunde kahle kanye ndimane ndiqhawe masiphinde mandiphinde hayi mandikufundele bayazilungiselela okay mandiqale eqaleni minyaka le Ngentwasahlobo, abantwana bayazilungiselela. Iintwana neentwazana ziza kuziqhelanisa namanzi. Mm. Ndiye ndenza ntoni xa ndifika kweli gama nakweli gama? ndiye ndandenza ntoni because ndilifunde kangaphi ndathini very good ndilifunde kabini kuba kaloku kuqala bendisithi kumanqwa nqwa eyi ayivakali kakuhle kumanqwanqwa andithi ndilifunde kabini ndaphinda ndenza ntoni ke ngoku xa ndiphinde ulifunda kwabini andivaba ndadlula okanye ndaphinda ndabuyela eqaleni ndaphinda ndayofunda kakhona eqaleni ndiye ndenza ntoni ndiye ndathini very good ndilifundile kwakhona ndaphinda ndabuyela ekuqaleni kwesaa sivakalisi ndafunda isivakalisi kakuhle ke ngoku ndilibiza kakuhle laa gama kutheni le nto ndisenza loo nto nje uba mntu unoqashile kutheni into ndisenza loo nto uthi ndiyabhuda so xa ndibhudileyo ndithini ima very good xa ndibhudileyo ndithini ndiyaqalela kutheni into ndiqalela nje okay uthi ndibhude ngamasi kutheni into ndiqalele kuba kaloku ndifuna ntoni very good ndifuna ulilungisela gama ndilibhudileyo masiphinde silifunde ke ngoku le e, e, e, lo mhlathi ne abantwana bachwayitile andithi ke xa ndifunda abantwana bachwayitile ndiqaphele abantwana bachwayitile kuba bayakuthanda ukudada ootishara bahlalisa abantwana abaze kubukela kumanqwanqwa okuhlala ngokwamaqela abo Utisharakazi uthi kuza kuphumelela abakhe abantwana. Ne?